Ciao, prego. Ciao, posso farti qualche domanda? Assolutamente, chiudo solo la porta. Mare o montagna? Assolutamente mare. L'ultimo libro che hai letto? Una raccolta di storie dei vampiri. L'ultimo film che hai visto? Intervista col vampiro. Come definisci il tuo stile? Sicuramente unico. Cosa ti piace del tuo lavoro? Il fatto di poter essere creativo. Cosa non ti piace del tuo lavoro? Essere obbligato a essere creativo. La città estera dove ti senti a casa. Parigi e New York. Quante lingue parli? Due. Che animale vorresti essere? Un gatto. Perché ti piace la moda? Perché è un'espressione dell'essere umano in tutto il mondo. Il tuo artista preferito? Uh, pittorico sicuramente Van Gogh. Il tuo designer preferito? Giorgio Baker. Tre aggettivi che ti identificano? Uh, serio, puntiglioso e testone. Se fossi un oggetto, quale saresti? Un candelabro. Il tuo cibo preferito? Carbonara. Ma dici gay o etero? L'etichetta non solo sugli abiti. Prego. Un aggettivo per la nostra società. Veloce. Perché ami il make-up? Perché dopo una lavata di volto con l'acqua ritorni a essere quello che eri. Cosa non indosseresti mai? Le crocs. Meglio la gallina oggi o l'uovo domani? L'uovo domani. Una cosa che non sei. Ipocrita. Che macchina hai? Guarda, non ho neanche la patente. Il tuo sport preferito? Scherma, nuoto e box. Chi vorresti interpretare al cinema? Sicuramente qualcuno di molto molto cattivo. La prima cosa che fai al mattino? Salutare tutti i miei animali. Cosa speri non torni mai di moda? Il minimalismo. Carne o verdura? Carne. La prima cosa che guardi in una persona? Le scarpe e il volto. Il tuo primo animale? Un incrocio tra un pastore tedesco e un cane da caccia. Il tuo personaggio preferito delle favole? Malefica. La tua canzone preferita? Uh, Bad Romance di Lady Gaga. Se potessi scegliere un quadro famoso da avere, quale sarebbe? La notte stellata di Van Gogh. Il tuo gioiello preferito? Rubino. Pellicce vere o finte? Vere, se no uno non le mette. Chi è quello raffigurato nel quadro? Quello sono io e lui invecchia per me. Cosa mi puoi dire della tua prossima collezione? Non posso dirti nulla, ma a breve uscirà. La tua stagione preferita? Estate. Come vorresti essere vestito al tuo funerale? completo bordeaux e scarpe in coccodrillo lucida. Se potessi visitare un'epoca, quale ti piacerebbe? Antico Egitto. Cosa ne pensi della tecnologia? Che come la scissione atomica va usata con molta cautela. Il tuo sabato sera ideale? Eh, una cena a lume di candela, due a casa. Cosa ti ispira? Tutto, qualunque cosa, anche andare dal ferramenta mi ispira. Un luogo che vorresti visitare? Eh, L'Australia, anche se penso che lì la natura tenti di ucciderti in qualunque modo una cosa che usi spesso, non comune. I candelabri, perché io ceno sempre a lume di candela. Fumi? Sì, la pipa. Monogamia o poligamia? Monogamia, già con uno è difficile. Una qualità dell'essere umano? L'intelligenza. Un difetto dell'essere umano? L'intelligenza usata molto male. E posso offrirti un bicchiere di vino? Grazie. Arrivo subito. Il tuo mantra? Non fare agli altri quello che non vorresti che venisse fatto a te. Descrivi il tuo lavoro in tre parole. Um, difficile, creativo e molto soddisfacente. Cin cin. Il tuo cliente peggiore e quello migliore. Quello peggiore è quello che crede di sapere cosa vuole e in realtà non sa nulla. Quello migliore è quello che si affida alla tua professionalità. Cosa significa per te arte? L'arte è... prego accomodati. Grazie. Um, tutto ciò che l'essere umano riesce a trasmettere, non per forza parole, ma con un sentimento. Come ti prepari ad un progetto? Studiando, tanto. Cosa non può mancare mai nella tua borsa? Eh, guarda, in realtà ogni tanto manca anche la borsa. Chanel o DNG? Non ha, non ha importanza, l'importante è che ti stia bene e ti faccia sentire bene. Chi stimi? Tutte le persone che hanno un sogno e nonostante tutte le difficoltà continuano a rincorrerlo. Tre caratteristiche del tuo partner ideale. Serio, affidabile e divertente. Perché ti piace salire sul palcoscenico? Perché ti permette di essere chiunque tu voglia. Grazie Salem, è stato un piacere conoscerti. Guarda, io ringrazio te e questo è per te. Grazie. Ti accompagno alla porta intanto. Grazie mille. Ciao. Ciao.